Bueno, bo día. Teño unha voz regular, pero <laughs> regular tirando a mal. Bueno, eh, hoxe abrimos de novo as portas do Palacete das, Mendoz, das Mendoza tras as obras de transformación digital e accesibilidade que foron acometidas con un co programa Touristic Insight de Red.es que ademais está a facer que modernicemos e que adaptemos todas as oficinas da nosa rede esta como a sede central de turismo Rías Baixas, pois ten un cambio absolutamente radical. En primeiro lugar, quero facer referencia a que por fin despois de moitos intentos, de moitos proxectos, de ter unha clara conciencia de que este lugar tiña que ser accesible, que todas as persoas teñen que poder acceder e, ademais, por un lugar principal, non? Pois conseguimos eh, ter todos os informes preceptivos para poder ter agora xa un acceso ao hall a través de un elevador exterior, sinalo para aí porque en esa zona onde está o elevador, que como ven está situado a carón das escaleiras, e que leva directamente á zona central do, deste palacete onde está Turismo Rías Baixas. Funciona cun timbre e ao chegar ao nivel da zona as portas abren automáticamente. Por lo tanto, agora sí, todas as persoas van a ter a posibilidade de poder acceder a este palacete sin ningún tipo de problema. Antes recordarán vostedes que tiñan que baixar a, eh, o sótano e logo subir nun ascensor. Por lo tanto, tiñan un acceso diferente, cousa que a xente con dificultades de mobilidade, pois non lles gusta nada e é normal, non? Porque deben entrar por donde entramos todas e todos. Agora xa é posible. Lles comentaba que, porque van a sorprenderse vostedes moito, este palacete e eh, non vai a ser xa únicamente un espacio onde a xente veña a buscar información turística, sino que vai a ser unha vivencia, unha experiencia a xente vaise mergullar na nosa historia, no noso patrimonio, no noso turismo. Que hai aquí? Que logo non lo contarán, imos a facer un percorrido, o van a pasar vostedes moi ben, porque certamente está moi ben feito todo isto que, que imos a inaugurar hoxe. Isto vai a ser unha experiencia que vai a vivir a xente, como lles decía, dividido en cantos espacios. Un sardín, que poden vostedes apreciar, unha sala inmersiva, un espacio de realidade virtual e un espacio holográfico. Todas as accións, ademais, nestes espacios van a estar disponibles en cinco idiomas, galego, castelán, portugués, inglés e francés. O xardín, que é por onde se empeza o percorrido, é un espacio de tematización que recorda os sardins do Palacete da Mendoza na ala dereita da oficina. Vai a ser un espacio informativo composto por dúas pantallas de 55 pulgadas e dous soportes de pantalla táctil de 21 pulgadas acompañada dun sistema de, de aromaterapia. Les comentaba que queremos que haxa sensacións que vamos a vivir agora. Hai un novo mostrador como Vostedes poden ver que quedou moi fermoso. Lle teño que dar moitísimas gracias aos traballadores de mantemento da Deputación de Pontevedra, que fan traballos realmente extraordinarios. Non? Como ven agora, está no centro da sala, antes estaba ao final, e este novo mostrador pois vai a, a permitir poder atender a xente por todos os puntos, non? É dicir que vai haber unha atención moito moi mellorada con respecto a cando estaba situado cara á parede. O mostrador, ademais, está adaptado ás persoas con mobilidade reducida. E nel, ademais, a partir de febreiro imos a ter unha impresora braille para poder imprimir folletos e medidas eh, a medida para persoas invidentes. E Tamén un bucle magnético para mellorar a sororidade das persoas que empregan audífono e, ademais, os vídeos que se proxectarán na oficina tamén serán eh, a través de interpretación en lingua de signos. Polo tanto, a accesibilidade non somente a imos a facer posibilitando que as persoas con movilidade reducida podan achegarse, senón que todas as persoas con diversas eh, discapacidades van a ter unha atención igualitaria para o resto da xente pois que non ten esas discapacidades. Hai unha sala inmersiva, 270 grados, que é unha sala de proxección onde se mostrarán os contidos inmersivos. Vai a ter un gran, ten un gran equipamento tecnolóxico, acompañado da tematización da sala, mediante vinilo, lámpada de época, estores automáticos e instalación dunha porta de acceso ao almacén. Hai tamén un espacio de realidade virtual 360 grados, As persoas visitantes, ou se vostedes, van poder mergullarse nun dos salóns das irmás Mendoza finais do século XIX. Todo isto mediante as gafas de realidade virtual e joysticks de control. Oseimos imos a ver precargada unha das sete salas que van a estar disponibles. Hai unha mesa interactiva con pantalla de 65 pulgadas que é multitáctil e a proba de golpes de derrame de líquidos con deseño tamén accesible. Con todo isto para que vexan que temos as últimas tecnoloxías. Non? Nel aparecerá un mapa interactivo que sinalará os lugares onde a base de datos de Turismo Rías Baixas ten localizados recursos as persoas visitantes poderán ir, ganda, ir guardando eses recursos. A medida que garden os elementos, a mesa creará automáticamente unha ruta que poderán enviar ao seu correo electrónico. Estamos top tecnolóxicas. E logo tamén hai un video wall que funcionará como gran escaparate virtual da provincia, configurada con 16 monitores, o teñen vostedes ali, onde antes estaba situado a, a zona de atención a, ao público con unha multipantalla en 4x4 de 55 pulgadas cada unha. E hoxe temos precargado o vídeo da campaña Love Rías Baixas, pero aí haberá continuamente diversos vídeos, diversos recursos non audiovisuais. E a última, a sorpresa final da visita o espazo holográfico. Un equipo de holografía mosas irmás como donas do palacete en distintos conceptos, eh, contextos perdón, da súa vida. Ademais de todo isto, a oficina tamén vai a facilitar información flexible e adaptada a través de portal web, de app móvil e de dúas tablets o retorno das experiencias que a xente que veña aquí, ademais oímos a recoller a través de enquisas de satisfacción turística. Por lo tanto, tamén eso nos permitirá ter datos, ter información que nos permitirá, se si é necesario, mellorar a experiencia das persoas que veñan visitarnos. Eu quero darlle moito as gracias a Natalia do Museo de Pontevedra, a Diego Piai, eh, que ademais de arqueólogo, historiador, escritor e un amante de todo o que ten que ver coa nosa historia, que ten que ver con as cousas maravillosas non que teñen sucedido na nosa provincia, que foron encargados, el encargado e ela encargada de que todo o que contamos este absolutamente vinculado ao que de verdade aconteceu E, polo tanto, o que aquí eh, se vai a relatar e eh, todas as montaxes que se fixeron están feitas por xente experta. E logo tamén Vanessa, que nos vai a acompañar hoxe, eh, que vai a facer que fagamos esta visita. Eu quero agradecerlle moito a todas as traballadoras de Turismo Rías Baixas, a deputada delegada de turismo, porque, bueno, pois foron algúns meses pesados, a xente se atendía no sótano, que fixo moito frío, e elas aí aguantaron como valientes, pero hoxe pois podemos estar neste espacio maravilloso que eu non teño claro se non me vou a querer vir para aquí, para o Palacete das Mendoza, porque realmente quedou acolledor, precioso, cheo de tecnoloxía, de experiencias e de emocións. Así que Moitas gracias a todas e agora xa imos a seguir a Vanessa. Pois ala, vamos.